Gak ada lagi di luar itu. Tapi semua gue ikutin ini. Dulu dia, dulu dia, paling dulu mana? Berapa Woi, gila. Jis, woi, lagi ngapain lo? keren. Hmm. Oke oke lah. Aduh, angkat. Waduh. Woi, ini gede apa itu? Aduh. Aduh ya. Hah? terus kan oh. siapa nih gila masa apapun mantap Woi. enggak iya. iya. kuku aku enggak kuku kopi kopi kopi

mantap gila seger banget sih coba bagi oh, ini coba ya, cobain iya, iya. panas panas yuh eh, Kamu mana? Wes sepok mulut gua, mana? Ya juga. Habis apa? Habis dong. Bang, tar tar. Entar sudah slow. Nih ada tambahan nggak kamu orang? Enggak ada duit, Bocok. Enggak ada duit, Enggak ada gua. Nih, gue ada nih 2000 nih. Tuh. Nih gue tambahin 2000 tuh. Tuh. Ini ada ceban nih. 2000. Udah kayak mah jalan mah di udah ngumpul. Ah gila sih lah jalan situ kemarin aja ada pocong situ males gua. Asli kan Iya, males apa tuh jalan tuh. Udah lo isinya berangkat deh. Ah enggak lah, dari mana aja? Udah lah berkunci lah yang berangkat lah. Ayo temenin gua, Drik. Enggak lah. Ada pocong sana itu. Alah, pocong-pocong apa lah gua ajak ngopi sini nanti malah. Iya sekarang harus di sekarang kemarin tuh ya kan kemarin potongnya sekarang enggak lah ayolah ya ayo gila ngopi nggak rokok loh eh jadi aku ya oke tunggu sana motornya yang metik ya tiga belas sih berapa? dua ribu dua ribu lima tujuh ribunya suri aja tiketnya 对吧？ apa sih gua kemarin di situ jangan di sini jangan sini, gue kemarin di situ ada pocong alah udah langsung kita aja boti aja ya, jauh boy kalau muter boy serem tuh. udah yakin lo bener lo bener sih sih ya. ada apa-apa すぐに行きまるんです。今は早く行くぞと。行くぞと。行く Kenapa ya kemana? ini dari jalan jalan situ masih aja Gak percaya dia Mana gua tahu gua kira kamu orang bohong Kan mau Lu coba kemarin lagi tuh Iya Jis Wih jadi merinding gue boy Juga merinding Seriusan beneran kalau ini Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan,